聞けないとあ、ああ、てめえ俺とやりたかったな行動で締めてとか言ったなあらほら来てやったぞとあ、らてめえがだんまりするからよそれあよほらてめえ俺になんて言ったこれてめえこの発言した てめえの発言責任取れよいいかてめえは俺をその気にさせたぞついにそのよクソみてえな発言でおいああその発言がよ新日本プロレスになっとってもなてめえにとっても脅威となる脅威となるこの男が誕生してまずはてめえだその発言の罪は重いぞ ナイトシングルマッチだな高いチャンネルと新日本プロレスのこのリングでもう一回もすので分かったな返事するか分か <laughs> ったかこれおい <laughs> バカ 定位置に戻りましょうよ。いやいや、それにしても、次から次へと現れるね。いいんじゃないだって、こんなに美味しい相手、他にいないよ。逆に絡まなきゃ損だからね。まあ、いい目をしてるよ。それから、今、太一の顔見たあんなに生き生きしてる太一。 俺は数年ぶりに見たよ一緒にメキシコ行った時かなもう6年7年前ですかそれぐらいぶりにあんな生き生きとした表情見たよなんでこの生き生きとした顔が現れたかわかる俺がケツを叩いてやったからだよ俺がケツを叩いたから あいつは一歩踏み出す勇気が出たんだろ俺に絡んでくるのはいいけどさその前にグラシアスありがとうはないのか俺のおかげだろ感謝しろよまあこれからどうなるのかわからないけどさ彼がどういう行動を起こすのかわからないけど俺オクパードなんだよ忙しいんだよ太一になんか構ってる暇ないからねそんなにやってほしいんだったら もっとますます行動を起こしてみろよまあ話はそれからだよ悪いけど彼と俺じゃ立ってるステージが違うからさじゃあ皆様次は沖縄でお会いしましょうアスタルエゴアディオス